լույսը բացվի բարին հետը աշխարի Թոլերենցայիները բոլոր զենքերի Թող ոչ մի մայր չտխրի չլացի Ամեն զինվոր տաշեմից մամկան չի Լույսը բացվի բարին հետը աշխարի Թող աղավնին միշտ բարի լուրը բերի Ու ամեն իրանց աղջիկ զինվորի Աստվածանի երազանքի թող հասնի Դե եկեք աղոթենք հասավ գրիվ է սահմանի Հայրը գնաց, որ որդուն պաշպանի Ու թե ճամփին մեկը չխանգարի Հային երբեք ոչ մի ազգ չի հաղթի Թե երկինքը իմ ձայնը կլսի Դեր աստված աղոտքս վեր հասնի Ամեն զիվոր մո սիրտը տան չրակ Բարով գնակ, բարով վերադարանակ Ամեն զիվով մոր սիրտը տան չրակ Բարով գնակ, բարով վերադարանակ Դե եկեք աղոթենք, բոլորս միասին Անպուրցանք թող լինի, զիվորս միասին Անփորձանք թող լինի զինվորը սահմանի Դե եկեք աղոթեք հացանք թող լինի զինվորը սահմանի եկեք աղոթեն բոլորս միասին անփորձանք թող լինի զինվորը սահմանին